Thank you. Pak Hello. Ha? Nak iya belum? Ha, nak. Banyak kau muntah ke sebab aku tak abah bidan dan. Ku abah bidan muntah. Muntah apa kan? Oh, mi, tu bayi muntah juga tepi pun tepi. Mai apa no? Abah. Ni mau dah dah hujan satu jano dah yang lebih anda. Ayah, meme, bukan dengan. Ba? Ya. Assalamualaikum. Salam.